Autocicleta CGE color blanco fue sustraída a Randy Díaz Mejía, residente próximo a la cabecera del puente en el municipio de Castillo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.